लोडिंग हो रहा है सर आर एस के ऊपर लोडिंग हो रहा है हाँ जी होगी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई जी ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी आती है रिगार्डिंग जब हम ये लगा लीजिए कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू होता है शेयर कई बार ये क्या होता है कि जो परचेजिंग कंपनी या जो हमारी एक तरीके से ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी कंपनी है उनकी पुस्तकों में कुछ वैल्यू दी हुई होती है शेयरों की और मार्केट वैल्यू कुछ होती है तो परचेज कंसिडरेशन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें एग्रीड वैल्यू के ऊपर जिसके ऊपर दोनों कंपनियां सहमत होती हैं मार्केट वैल्यू के ऊपर अगर सहमत होती हैं तो मार्केट वैल्यू को कंसिडर करना है और अगर फेस वैल्यू के ऊपर कंसिडर करती हैं तो फेस वैल्यू के ऊपर कंसिडरेशन को कैलकुलेट करना है पॉइंट आया समझ में सुन पा रहे हैं आप हेलो यस सर एक सर बीच में आपकी आवाज हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हेलो यस अब आवाज आ रही है साफ हाँ जी अब आ रही है जी मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारी पुस्तकों में किसी भी कंपनी की चाहे ट्रांसफर कंपनी हो चाहे ट्रांसफरी कंपनी हो किसी भी कंपनी की नॉर्मली हम ये देखें ट्रांसफरी कंपनी जो है उसकी पुस्तकों में शेयरों की क्या वैल्यू है और मार्केट वैल्यू उसके शेयरों की क्या है ट्रांसफर कंपनी की ओके सर ट्रांसफरी कंपनी किस मूल्य के ऊपर उनको लेने के लिए सहमत होती है मार्केट वैल्यू के ऊपर लेती है या फिर हमें फेस वैल्यू के ऊपर लेती है ओके सर अब जिस मूल्य के ऊपर वो दोनों एग्रीड होती हैं उसी मूल्य को हमें कंसिडर करना है अदरवाइज चाहे कुछ भी वैल्यू दे रखी हो हमें कंसिडर नहीं करनी है केवल और केवल बुक वैल्यू के ऊपर हमें ध्यान देना है चाहे मार्केट वैल्यू कुछ भी दे रखी हो हम अपने आप को एक बार नोट कर ले चाहे कोई भी मार्केट वैल्यू दे रखी हो जब तक स्पष्ट ये ना कहा जाए कि शेयर जो वो मार्केट वैल्यू के ऊपर लिए गए हैं तब तक हमें बुक वैल्यू को ही कंसिडर करना है अदरवाइज स्पेशली कह रखा हो तो हम क्या करेंगे हम मार्केट वैल्यू के ऊपर शेयरों का कंसिडरेशन करेंगे उनको कंसिडर करेंगे परचेज कंसिडरेशन मार्केट वैल्यू के ऊपर या फेस वैल्यू के ऊपर जैसी भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा ठीक है अब ये है केस नंबर फर्स्ट दे रखा है share capital of X limited is divided into 50000 share of flat ten is the company is purchase by Y company which agree to issue three share of ten is quoted in the market at the rate of fourteen rupees अब यहाँ पे देखिए इसने ये स्पष्ट कहा है कि the company is purchase by Y company X company जो वो वाई के द्वारा परचेज की जाती है विच with uh, which agree to issue three share of red ten each जो कि तीन शेयर दस रुपए के हिसाब से प्रत्येक एक शेयर uh, आगे वो कंडीशन देता है कि प्रत्येक पांच शेयर के लिए या प्रत्येक दो शेयर के लिए या प्रत्येक तीन शेयर के लिए ये कहता है कि तीन शेयर दस रुपए वाले हमें इश्यू करने हैं जिनकी मार्केट वैल्यू क्या है quoted in the market at the rate of fourteen rupees जो मार्केट में चौदह रुपए के हैं for every five share held in X limited प्रत्येक पांच शेयर के लिए तीन शेयर दिए जाएंगे प्रत्येक पांच शेयर के लिए तीन शेयर दिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पचास हजार शेयर के लिए केवल और केवल तीस हजार शेयर हमें इश्यू करने हैं और दस रुपए का एक शेयर देना है चाहे मार्केट वैल्यू उनकी कुछ भी हो दस रुपए के हिसाब से हमें वो इश्यू करना है what will be the purchase consideration तो परचेज कंसिडरेशन हमारा कितना आ जाएगा तीस हजार गुणा में दस दैट इज थर्टी लैख तीन लाख रुपए का हमारा परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा नेक्स्ट थिंग देखिए इसी का एक और एग्जांपल आपको दिया हुआ मिलेगा सेकंड केस ये कहता है share capital of X limited is divided into the fifty thousand share of issue three share of rate ten is at a market value अब यहाँ पे देखिए इसने स्पष्ट बोला है कि तीन रुपये तीन शेयर दिए जाएंगे दस रुपये वाला एक शेयर है किस वैल्यू के ऊपर दिए जाएंगे at market price is at market price of rate fourteen per share for every five share held in X limited find out out the purchase consideration प्रत्येक पांच शेयर के लिए तीन शेयर हमें इश्यू करने और प्रत्येक शेयर जो होगा वो दस रुपये का तो उसकी फेस वैल्यू है लेकिन मार्केट वैल्यू के ऊपर उनको इश्यू किया जा रहा है एट मार्केट वैल्यू रेट है फोर्टीन तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन हमारा कितना आ जाएगा चौदह तेरह बयालीस चार लाख बीस हजार रुपए तीस हजार शेयर इशू करने और चौदह रुपए का एक दैट इज चार लाख बीस हजार रुपए हमारा क्या आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा समझ में नहीं आया सर ये क्यों अगर दोबारा बताओ सर सिर्फ स्टेटमेंट का फर्क है लैंग्वेज का फर्क है लाइन का फर्क है चीज़ लगभग वही है चीज़ लगभग वही है यहाँ पे देखिए पहले एग्जाम्पल में इसने ये कहा था कि which agree to issue three share of ten each प्रत्येक तीन शेयर तीन शेयर इश्यू करने के लिए सहमत होती है दस रुपए का एक जिनकी मार्केट वैल्यू दिखा रखी है quoted in the market at the rate of fourteen market में जो कि कितने रुपए का है चौदह रुपए का है for every five share held in X limited प्रत्येक पांच शेयर के लिए एक्स लिमिटेड के प्रत्येक पांच शेयर के लिए वाई लिमिटेड तीन शेयर इशू करेगी तो एक्स लिमिटेड के पास टोटल शेयर कितने हैं पचास हजार पचास हजार जी ठीक है पांच से डिवाइड करोगे प्रत्येक पांच शेयर के लिए शेयर इशू किया जा रहा है तीन शेयर इशू किए जा रहे हैं दस डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई थ्री यानी कि तीस हजार शेयर इशू किए जाएंगे पांच के लिए कितने दिए गए तीन पचास हजार के लिए कितने दिए जाएंगे तीस हजार ठीक है अब दस हम्म। रुपए का एक दिया जाएगा यहाँ पे लैंग्वेज देखिए which agree to issue three share of rate ten each three से for every five share held in X limited इस चीज को छोड़ दीजिए क्योंकि ये चीज ब्रैकेट में दी हुई है स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि इस मूल्य के ऊपर हमें इशू करने हैं तो हमें फेस वैल्यू के ऊपर ही उनको कंसिडर करना है दूसरे की स्टेटमेंट देखिए दूसरे की लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है ये कहता है which agree to issue three share of rate ten is at market value यहाँ पे इसने दे दिया कि एट मार्केट वैल्यू चौदह रुपए के हिसाब से हमें उन शेयरों को इश्यू करना है फेस वैल्यू तो हालांकि दस रुपए की है लेकिन दिए किस मूल्य के ऊपर जा रहे हैं एट मार्केट वैल्यू चौदह रुपए के ऊपर दिए जा रहे हैं चीज वही है पर share for every five share held in X limited X limited के प्रत्येक पांच शेयर के लिए तीन शेयर इश्यू किए जाएंगे दस रुपए का एक शेयर है चौदह रुपए के हिसाब से हम इश्यू करने मार्केट वैल्यू के ऊपर तो यहाँ पे तीस हजार गुणा में चौदह और ऊपर वाले में तीस हजार गुणा में दस फेस वैल्यू के ऊपर तो आपको सर हाँ जिस जिस में क्वेश्चन कहेगा जो जो स्टेटमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा जी मार्केट वैल्यू कहेगा तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से हाँ, वही मैंने बताया मार्केट वैल्यू भले ही चाहे दे रखी हो अगर मार्केट वैल्यू के ऊपर स्पेसिफाई नहीं करता है कि मार्केट वैल्यू के ऊपर शेयर दिए जा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें फेस वैल्यू के ऊपर ही कंसिडर करके चलने हैं ओके सर अदरवाइज स्पेशली कह रखा हो कि मार्केट वैल्यू के ऊपर शेयर दिए जा रहे हैं तो हमें मार्केट वैल्यू को कंसिडर करना पड़ेगा ठीक है जी परचेज कंसिडरेशन के लिए एक इलेवन की रजिस्ट्रेशन देखिए इससे और ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे X limited company agree to acquire the assets excluding cash at, at a, uh, uh, as at 31st March 2015 of Y Limited. The balance sheet of Y Limited as at that date was this one. Balance sheet हमें नीचे दी हुई है उसके बाद ये कहता है नीचे देखिए the consideration was as for purchase consideration के लिए कंडीशन देखिए क्या क्या है ये कहता है कि एक cash payment of rate four rupees for every share of Y limited Y limited के जितने भी शेयर हैं उनके लिए चार रुपए कैश पे किए जाएंगे वाई लिमिटेड के जितने भी शेयर हैं उनके लिए चार रुपए नगद में पे किए जाएंगे तो वाई लिमिटेड का शेयर देखिए यहाँ एक देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल दिखा रखी है इसने तीन लाख रुपए की दस का एक शेयर है टोटल शेयर कितने हो गए तीस हजार टोटल शेयर कितने हो जाएंगे तीस हजार सर तीस हजार तीस हजार के लिए चार रुपए हमें पे करने हैं तीस चौके एक सौ बीस एक लाख बीस हजार रुपए तो हमें नगद में देने हैं पॉइंट समझ में आया भैया कहता है प्रत्येक शेयर के लिए हमें चार रुपए नगद पे करने हैं तो तीस हजार शेयरों के लिए चार रुपए के हिसाब से कितनी अमाउंट हो गई तीस चौके एक सौ बीस एक लाख तो हमें नगद देने हैं और दूसरी कंडीशन हमारी ये कहता है कि the issue of one share of rate ten is market value इसी तरीके से ब्रेकेट में दी हुई है in X limited for every share in Y limited प्रत्येक शेयर के लिए दस रुपये का एक शेयर भी लिया जाएगा तीस हजार शेयर हैं तीस हजार रुपये के बदले में तीन लाख रुपए की शेयर कैपिटल भी इश्यू की जाएगी टोटल परचेज कंसिडरेशन कितने का हो गया एक लाख बीस हजार प्लस तीस हजार सॉरी तीन लाख तीन रेट चार लाख चार लाख हमारा परचेज कंसिडरेशन आ गया ठीक है <clears throat> उसके बाद क्या कहता है the issue of nine percent one thousand one hundred debentures of rate fifty each by X company limited to discharge the debenture of Y limited at a premium of 10%. X limited company जो वो डिवेंचर इशू करेगी 1100 डिवेंचर दिए जाएंगे पचास रुपए का एक है दस रुपये प्रीमियम के ऊपर उनको डिस्चार्ज करने का काम करेगी ठीक है कहने का मतलब डिवेंचर कैपिटल यहाँ पे कितने की है पचास हजार रुपये की डिवेंचर कैपिटल है पचास हजार रुपए की डिवेंचर कैपिटल है अब उसका दस परसेंट प्रीमियम हमारा कितना बनेगा पांच हजार टोटल हमें करने पड़ेंगे पचपन हजार करने पड़ेंगे पिछपन हजार के लिए कितने शेयर दिए जा रहे हैं अच्छा, कितने डिवेंचर दिए जा रहे हैं ग्यारह सौ डिवेंचर गुणा में पचास टोटल अमाउंट हमारी कितनी बन जाएगी पिछपन हजार रुपये अमाउंट बन जाएगी ठीक है उसके बाद ये कहता है the expenses of liquidation by amounting to rate four thousand was to be met by themselves जो लिक्विडेशन के एक्सपेंसिस थे वो भी एक्स के द्वारा वहन किए जा रहे हैं तो उस कंडीशन में लिक्विडेशन के लिए मैंने आपको बताई थी कि या तो कोई भी एंट्री मत करो या फिर हमें दो एंट्रियां इसके संबंध में करनी पड़ेंगी समझ रहे हो ना यस yes, सर तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन ये कहता है सॉरी फोर्थ कंडीशन हमारी हो चुकी थी ये कहता है give the journal entry in the books of both the companies and ledger account in the books of Y limited जो लेजर अकाउंट है वो हमें वाई लिमिटेड की पुस्तकों में एंटर करने हैं तो सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन का मैंने बताया बैंक बैलेंस तीस हजार गुना में चार एक लाख बीस हजार रुपये शेयर दिए जा रहे हैं तीस हजार गुना में दस दैट इज तीन लाख है रुपए के शेयर हमारे दिए जाएंगे अब जनरल एंट्री की बारी का आती है वाई लिमिटेड के लिक्विडेशन के लिए realisation account debit to land building plant machinery जितनी भी संपत्तियां उनको रिलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे जो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं उनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे debenture account debit to realisation account और उसके बाद एक्स लिमिटेड से जो परचेज कंसिडरेशन हमें रिसीव हो रहा है या रिसीव होने वाला है उसके लिए आप एंट्री करोगे X limited account debit to registration uh, realization account. X limited account debit to realization account. चार लाख बीस हजार रुपये का परचेज कंसिडरेशन रिसीव होगा इसके अलावा परचेज कंसिडरेशन जब रिसीव होता है तो किस रूप में रिसीव होता है उसकी एंट्री बैंक के रूप में हमें रिसीव होते हैं एक लाख बीस हजार रुपये शेयर कैपिटल के रूप में रिसीव होते हैं तीन लाख रुपए टू एक्स लिमिटेड चार लाख बीस हजार रुपये अब एक्स लिमिटेड के द्वारा रिलाइजेशन एक्सपेंस लिक्विडेशन एक्सपेंसिस का भुगतान किया जाता है उसके लिए एंट्री करोगे realisation account debit to bank account चार हजार रुपये अब ये कहता है ट्रेड पेबल्स को जो अमाउंट पे की जाएगी क्योंकि ट्रेड पेबल जो है वो एक्स लिमिटेड के द्वारा नहीं लिए गए उनकी इंडिविजुअली हम पेमेंट करेंगे trade payable account debit to bank account दस हज़ार रुपये की अलग से पेमेंट की जाएगी शेयर होल्डर के खाते में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा रिलाइजेशन से वो ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे हमारा शेयर होल्डर के लिए लॉस है shareholder account debit to realisation account बीस हजार रुपए का लॉस ट्रांसफर कर दिया उसके बाद शेयर होल्डर को क्या क्या मिलना चाहिए balance share capital general reserve है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है सरप्लस है टू शेयर होल्डर ये सारी चीजें जो वो शेयर होल्डर को मिलनी चाहिए चार लाख बीस हजार चालीस हजार इनको मिलने चाहिए थे जबकि परचेज कंसिडरेशन के रूप में मिला इनको कितना चार लाख है बीस हजार पॉइंट नोट हो रहे हैं क्या आपको कर्सर दिखाई दे रहा है यस सर कर्सर दिखाई दे रहा है ना हाँ जी चलो कर्सर दिखाई दे रहा है ठीक है मैं एक बार पेंसिल का इस्तेमाल कर लेता हूँ थोड़ा सा अगर कहीं मिलेगी तो hmm, hello hello yes sir आवाज आ रही है हाँ जी ठीक है चलो पेंसिल नहीं मिले वो हो रही है अभी चलो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रेड पेबल स्क्रीन शेयर दिखाई दे रही है क्या आपको हेलो यस सर दिखाई दे रही है ना हाँ तो ये देखिए डिफरेंस देखिए हमें इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करनी थी चार लाख चालीस हजार रुपए की जिसमें हमें उनको इक्विटी शेयर देने देने जनरल इतना देना था जैसे सरप्लस जो वो साठ हजार रुपये का पे करना था टोटल अमाउंट चार लाख चालीस हजार रुपये की पे करनी थी लेकिन एक्स लिमिटेड से हमें कितने मिले चार लाख बीस हजार रुपये चार लाख चालीस हजार पेमेंट करनी थी चार लाख बीस हजार रुपये मिले बीस हजार रुपये का लॉस हो गया वो लॉस चाहे रिलाइजेशन से देख लीजिए चाहे कैसे भी देख लीजिए रिलाइजेशन से हमारा बीस हजार रुपये का लॉस ये यहाँ पे दिखा रहा है ये हमने इनके खातों में ट्रांसफर कर दिया उसके बाद नेक्स्ट आती है शेयर होल्डर को पेमेंट की shareholder account debit to bank account और to share in X limited account चार लाख बीस हजार चार लाख बीस हजार रुपये की इनको पेमेंट की एक लाख बीस हजार रुपये की नगद भुगतान कर दिया और तीन लाख रुपये की इनको शेयर दे दिए रिलाइजेशन के बेस पे रिलाइजेशन अकाउंट तैयार किया गया है आई थिंक इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो जहाँ जहाँ डेबिट हुआ है डेबिट में एंट्री कर दो जहां जहाँ क्रेडिट हुआ है क्रेडिट में एंट्री कर दो ठीक है इसी तरीके से शेयर होल्डर अकाउंट है शेयर होल्डर का खाता जहाँ जहाँ डेबिट हुआ है डेबिट कर दो क्रेडिट हुआ क्रेडिट कर दो क्रेडिट तो इनको जो पेमेंट हमें करनी चाहिए थी शेयर कैपिटल है जनरल रिजर्व है इन्वेस्टमेंट अलाउंसेज रिजर्व है या सरप्लस है उस अमाउंट से ये क्रेडिट हो जाएगा और जो वास्तव में इनको दिया गया जैसे रिलायंस से लॉस हमारा बीस हज़ार रुपये का था वो इनको दिया गया बैंक से एक लाख बीस हज़ार रुपये इनको दिए गए तीन लाख रुपये इनको एक तरीके से एक्स लिमिटेड से शेयर इनको मिले हैं तो वो इनको पे किए गए हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देनी है इसके बाद एक्स लिमिटेड का खाता परचेज कंसिडरेशन रिसीव होने के लिए रिलाइजेशन में एक लाख चार लाख बीस हज़ार रुपये जो परचेज कंसिडरेशन जब रिसीव होगा तो क्रेडिट साइड में एक लाख बीस हज़ार रुपये का कैश और तीन लाख रुपये हमारे शेयर के रूप में बैंक अकाउंट तैयार करोगे बैंक अकाउंट में जो जो हमने पेमेंट की नकद वो हमारी क्रेडिट साइड में आ जाएंगे और जो जो रिसीव हुए वो हमारे डेबिट साइड में आ जाएंगे ओपनिंग बैलेंस हमारा दिखा रखा है चौदह हज़ार रुपये का और एक्स लिमिटेड से एक लाख बीस हज़ार रुपये हमें नगद में रिसीव होते हैं तो वो यहाँ दिखा दिए जाएंगे सेम इसी तरीके से अकाउंट में चार हज़ार रुपये के तो हमने एक्सपेंसिस पे किए हैं क्रेडिट साइड में दिखा दोगे ट्रेड पेबल जो वो दस हज़ार रुपये के हमने पे किए हैं क्रेडिट साइड में दिखा दोगे शेयर होल्डर को हमने दिए हैं एक लाख बीस हज़ार रुपये वो भी क्रेडिट साइड में आप शो कर दोगे एक्स लिमिटेड की पुस्तकों में बिजनेस को परचेज करने की entry business purchase account debit चार लाख बीस हजार रुपए लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड कितने का चार लाख बीस हजार रुपए अब यहाँ पे जो मेन चीज नोटिस करने के लायक थी वो आपको मार्केट वैल्यू शेयर की उसको नोटिस करना था यहाँ पे ये देख लीजिए हर एक जगह पे आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से दस रुपए के हिसाब से तीन हजार सॉरी eh, तीस हजार शेयर की वैल्यू आपको मिलेगी तीन लाख रुपए यहाँ पे दे रखे हैं और तीन लाख रुपए ही हमने जहाँ पे शेयर पहले एक्स लिमिटेड की पुस्तकों में एंट्री सॉरी वाई लिमिटेड की पुस्तकों में एंट्री की है वहाँ है तो मेन चीज़ जो नोटिस करने लायक थी इस क्वेश्चन में वो यही थी इसमें किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो हेलो यस सर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो ग्यारह का और बारह का क्वेश्चन लगभग सेम है दोनों आपको करके देखने हैं ठीक है हेलो यस सर मतलब सर जैसे जो इसमें कह रहे थे जैसे टॉपिक में सर जो बुक बुक वैल्यू अगर दे दी हुई होगी सर तो इसमें परचेज कंसिडरेशन मतलब सर कंपनी जब एक दूसरे खरीदेंगे जी तो बुक वैल्यू देख लेंगे अगर सर मार्केट वैल्यू क्या रखा रखा होगा तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम ट्रीट करेंगे इसको देखिए स्पेसिफाई कर रखा है स्पेसिफाई कर रखा है तो ही हमें मार्केट वैल्यू के ऊपर उनको कंसिडर करना है अदरवाइज फेस वैल्यू के ऊपर आप उनको कंसिडर करोगे ठीक है ठीक है और किसी की कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो और किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो